markabsida ku dhowaad saddex boqol oo qaxunti ah oo isugu jira dad u dhashay somalilan soomaaliya iyo dad u dhashay dalkaasi yeman ayaa maanta ku soo xidhay marsada caalamiga ah ee magaalada berbera markabkan oo lagu magacaabo infinova ayaa kasoo shiraacday dhanka dekeda mokha ee dalkaasi ay dagaaladu ka socdaan ee yemen iyo waxgaradka kale ee gobolka saaxil ayaa ka hadlay ka soo cararaya dagaalka ka dhacaya dalkaasi yeman iyagoo dowladda somalilan usoo jeediyay in qaxuntigan loo fidiyo gargaar bini-aadannimo waa siday hadalka u dhigeen mar haddii ay hay-adihii gacmaha ka laabteen inaan loo kala hadhin shacab iyo dowladba iyagoo dhanka kalena u soo jeediyey dowladda somalilan inay ilaaliso ammaanka oo aan lagu soo dhex dhuuman dadkaasi qaxuntiga ah waxaana hadalladoodii ka mid ahaa annaka gobol ahaan mid kalaa noo sii dheer waxa noo sii dheer dadkaa la joojiyey xaggaa kamay joojin laakiin dekadii berberay qaarimanaya markay yimaadaan in laysku qabsado maaha waa dad maatiya waa in la rogo waxaa cuqubaa ka dhacaysa cuqubadaasi annaka inagu kowtaayo horta ku rogminayna dad maatiyo carruuroo la celiyey markaa sidaa aawadeed waxaanu leenahay xukuumaddu haddii ay joojisay wixii baaqaa xagga aan laga joojinee soo gaadha gobolka in si fiican loo rogo dawladduna la gacan qabato sidii loo rogi lahaa arrinkaa inagu fiirsana arrinkaasi wuxuu reebaa cawaaqib xun carruur iyo maati la celiyey oo badda haddana dib loogu celiyey arrinkaa waxaanu leenahay dawladda joojintii aad joojintee aynu joojinnay ee wasiirku ku dhawaaqay dee waaba haddii aynaan qaadi karin cidina waxbay nagu siinayn waa sax laakiin dadku markay intii aan baaqaa ku soo bixin ee soo gaadhay magaalada berbera in markay dekeddii soo istaagaan la yidhaah ha la celiyo waxa weeyaan annugu haddaannu reer berberanahay ama odayaasha berberanahay arrinkaa waxaanu leenahay si fiican intaynuu rogno wixii na soo gaadha si wanaagsanna aynu isku dhaafno waddad ay wadaan dhibaato dadka waxaan farayaa dadka qaxoontiga ee imanaya waxaan farayaa aan leeyahay somalilan waa dal soomaaliya ka go'ay oo nabadgelyo ah oo si wanaagsan nabadgelyo ugu nool yaana idinku soo dhex dhuuman idinku dhexdiinna dad nabadgelyo darro sameeya qaar shabaaba ah oo imtixaama dalkaa nabadda ee wanaagsan ee idinkana aa dhex maraysaan idin gudbinaya ee soomaaliyeed waayo somalilan dhibaato horaa gaadho mid dambe uma baahna etoobiya ayna gacan qabatay ninkii dhibaata soo martay wuu xasuusay wixii ku dhacay inooma yimaadeen ee dhibaatada dee soo qaxisay waxaanu shacab ahaan ka codsanaynaa dawladda go'aankii ina waraarcadde ku dhawaaqay inaanay u raacin dadka masaakiintaha ee dhibaataysan dadka in la taakuleeyo oo wax loo qabto oo la gaadhsiiyo dalkii ay deganaayen mar hadday soomaali yihiin dee dadkoodii ma kala maaramayno soomaaliya waa tan afar saas socotay dee saddex maraysa sidii horeba loo gacan qabtay in loo gacan qabto dadka maatida oo la gaadhsiiyo dhulkii ay deganaayeen dhibaataa soo qaxisee wixii ajanabina si haadaha caalamigaa dee siday waxu siinayeen in dee jabuuti waa kuwan dee ku siinaya caawinaya dejiliya waxaan ka hadlaynaa arrinkaa inaan dadka la dhibaatayna la dejiyo oo la gaadhsiiyo dalkoodii wixii soomaaliya wixii kalena wixii loo qaban karayo loo qabto ilaa dhibaataa soo qaxisiiya dagaaleh laftooda waxaanu faraynaa inay ayagu nabadgelyadooda ilaashadaan oo wixii aan dan u ahayn qaxoontilnimadooda ee ayaga dhibaataynaya ay iska ilaaliyaan oo iska reebaan waayo somalilan waa dad nabadgelye dal nabada wax kama jiraan macnihii nabadgelye daraa marka ayaga laftooda sidii loo gacan qaban lahaa waa inay iska ilaaliyaan wixii dhibaatay ayaga wax yeelaya waayo dee lagu celinayaa dhibaata haystoo dad qaxoontiya haddii ay dad ku soo dhuuntaan dad nabadgelyo wax yeelaya markaa dawladda waxaanu leenahay nabadgelyada idinkaa wixii saaran wixii aan qaxoonti ahayn dee ayadaa wixii saaran oo taa dawladda dee ayaga loo dirtay afar saacadood heegan u ah waxaanu leenahay dadka qaxoontiga ayaga laftooda waa inay ay arrimahooda ka shaqeeyaan oo dad qaxoontiyo dhibaataysan dadka kusoo dhex dhuumanaya iyagana waxyeelaya inay iska ilaaliyaan dadkaasi waa dad maataa waa dad caruura waa dad masaakiina ma aha dad in aynu nabadgelyada ilaashino oo aynu iska baadhno oo xaq baynu u leenahay dad baynu nahay dee dawlad baynu nahay jirta inaynu iska baadhno oo wixii nabadgelyada waxyeelaya iyo wixii jiritaanka iyo qarannimada somalilan waxyeelaya inaynu iska baadhno xaq baynu u leenahay laakiin dad maataa oo caruura oo ubad yaryara in baddii la yidhahdo waa lagu celinayaa waanu cambaaraynayna ma aha wax jira ma aha wax islaamnimada ku hagaagsan maaha wax dowladnimada ku wacan waxa weeyaan shalaytan ka maalin waxaynu u qaadnay shan milyan oo dollar baynu u qaadnay xamar oo lagu caawiye haddii hay-adihii gacanta ka laabteen gacmihii aynu shalayta lacagtaa ku ururinay way nagu yaalaane dad masaakiin baynu nahay aynu inagu aynu inagu iska ururino oo aynu caawino oo aynu diro waynu gaadhsiin karaynaa meeshoodii iyo guryahoodii waynu gaadhsiin karaynaa dad masaakiina oo caruura oo maati ah oo jilicsan in badda lagu hayaa waa xaaraan islaamnimadana waa ku xaaraan dowladnimadana waa ku xaaraan dadnimadana waa ku xaaraan maaha taasoo kale inaynu dugsano waxaan leeyahay walaalayaal dowladda somalilan dadkaa ha soo rogto ha ku celinina badda ha la diro gurigoodina la gaadhsiiyo haddii aanay hay-adihii gacanta ka laabteen oo ay caawime diideen oo aynay nagu caawiyaan diideen innaga ayaa shicib ahaan dirayna waana inu gaadhsiin karaynaa sida anigu soo qaxaan waa xaq markaa waxaan ma iska baadhnana soona rogno ambabixinana ayaa wanaagsan wixii karaamkeennaana aynu qabanno inaynu cabirino maaha dowladnimadeenna meel kaga dhacaysaa meel kaga dhacaysaa sidaasaana anigu odhan lahaa